aku selut betul orang yang suka bahagian ha, make up besar gila yang Hi guys, Assalamualaikum Okay, setiap yang korang dapat lihat depan aku ni aku ada menu terbaru daripada KFC iaitu Spicy Smoky Crunch ayam baru daripada KFC tapi biasalah ayamnya mestilah taburan sebut serbu salutan itu sajalah yang barunya kan Bau dia memang strong, kuat gila bau dia. Agak kurang menyenangkan. Tapi tak tahulah rasa dia macam mana kan. Tapi pada aku mungkin spice sikit. Tapi ayam dia dah hangit sikit <laughs> sebab aku panaskan dalam air fryer tadi. Biasalah dalam bawa balik lambat setak itu ini. Ha, jadinya aku nak lah rasa dia macam panas-panas kan. Cuma dah terhangit sikit dekat dia punya kulit tu mungkin sebab dia punya serbuk-serbuk tu ha, sebab itulah dia jadi hangit tu Dah lah aku dapat bahagian dada ni Aku tak suka pula tu Ha ni Ha Lepas belakang ni mesti tak ada sangat sabutan nampak Eh dada ni aku tak tahulah Aku boleh habiskan ketak besar guys Nampak kalau orang suka tu tak apalah aku tak suka aku minta dia drum sing dengan tight ha, kalau ada kita bagi kalau ada kita bagi ambil kau semua orang tak dapat pun dah, dah, dah, ada je apa he ke kepak ke tak ada langsung tak ada kita tak suka lah besar-besar ni nak yang betul tulang je ni tak apalah kita makan lah malah nak minta tukar sebab kat tray depan tu pun kosong gila aku beli yang set two pieces punya uh, berharga dalam RM17 biar macam tu dapat air dengan mashed potato dengan coleslaw macam biasa lah lepas tu aku add on kentang goncang aku nak try lah yang baru juga kira barulah juga aku tak ada rasa sotong bakar tak ada pula sotong bakar ada hot and spicy biasa Hmm, berdeh dah lah hmm. Ada yang biasa je Aku buat sekejap eh Kentang goncang Cheese Ui, bau dia <coughs> Ingat lagi video dulu Aku siap pakai face mask kot Tak nak lah letak banyak Aku tak sikit dah, malas lah Pedas Aku ni tak sikit je Tak nak banyak sikit ni aku ambil air mirinda strawberry okey. Tak nampak tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, begini rupa ayamnya. Eh, tapi maafkanlah ayam aku terhangit. Padahal baru berapa minit? 2-3 minit dia cepat sebab aku rasa sebab dia punya seasoning atas ni kan. That's why okay. punya serbuk tu pedes juga mata aku. Okay. Nasiblah dapat tai satu. Kalau dah ada dua pisang aku nak makan. Bismillah. Hmm. Wet weh, smoky, rasa smoky tu memang ada Memang kuat, bau-bau dia tu pun memang kuat gila tadi Okay, rasa dia tak teruk sangat Kita try uh, sacha sauce pula Aku tak tahu nak explain rasa dia macam mana Dia punya serbuk apa dia guna Tapi memang kuatlah rasa smoky tu boleh lah rasa tapi dia tak adalah pedas sangat kalau orang yang makan pedas tu memang tak rasa lah pun pedasnya tapi lebih kepada semua. tapi rasa dekat kulit je lah kan kat ayam ni tak meresap sangat pun Bukan goncang saya Sempat tadi ada aku letak sikit lah, dah menangis dah apa Sikit ni pun dah pedas Pada aku kata goncang ni lagi pedas daripada ayam spicy smoky crunch ni Okey lah kalau nak cicang dengan sos pun Kalau tak cicah pun okey lah Lebih rasa kuat smoke tu Kalau korang cicah langsung dia dah kurang sikit halutan dia tu pun banyak juga ah sebab tu sampai hangit ah. Oh. Macam masam-masam sikit pun ada. Aku tak sure. Kita kena makan dengan coleslaw. This is the cosmic mashed potato dia So guys, ya Allah Yang makan satu ni kenyang Aku selut betul orang yang suka bahagian Haa, ambil kau Besar gila, yang makan besar Dan perempuan suka makan bahagian ni Jarang tau, biasa lelaki Tapi ada juga lelaki yang tak suka bahagian ni Suka perempuan Bapak besar gila boleh bagi kucing aku makan Rezeki dapat ada rezeki kucing Dia punya gravy tu sikit Kita buat macam biasa Macam kita makan nasi hmm. Campurkan mashed potato, coleslaw dan juga sos cili And then kita makan macam ni guys Siapa pun macam ni juga kulit guys yang sehat sekali makan sikit je guys ni aku nak simpan bagi kucing aku haha let's start besar gila weh ayam KFC dia pada ada rasa dia memang menepati nama dia smoky spicy smoky tu spicy tu tak adalah kuat sangat spicy aku lebih rasa kentang goncang tu lebih spicy daripada benda ni daripada ayam tapi banyak lah juga dia punya taburan dia punya seasoning tu sebab sampai tem- hangit lah aku apa panaskan kat air fryer tu overall okey lah dia tak adalah teruk sangat rasa dia dia rasa smoky tu tak adalah best sangat sedap gila tak ada bolehlah makan aku boleh bagi 4 per 5 kalau aku dapat bahagian yang aku nak lah. tapi ni kita kena tolak lah sikit dah 3.5 per 5 kalau saya suka smoky-smoky tu boleh lah rasa ok tak salah mencuba cuba je tapi kalau tak sedap eh lah beli dah Okay, ya, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku Apa pun, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe, tekan sekali butang loceng tu okay? untuk korang dapat notification video-video terbaru daripada aku. Okay, saja. See you guys in the next video. Bye-bye.